țuică și grătare Cu dor pe casă, la muncă, prin hotare Asta e viața ta Hai, E român mediteran Soi romagnol, pălincă și sarmale Soare la plajă, fiestă, carnavale Asta e viața ta E român mediteran dintr-un alt loc de deloc, nu facem plaja pe bloc O de la sol de foc Peste tot fiesta și joc Cocktail, gheață ca să nu mă coc Am plecat de mic de acolo când pot mă întorc Pero ahora vivo el sueño español El sueño español e mediterráneo mi casa Yo te mando salsa Y con Mucho amor, te llevo en mi corazón Soy rumañol, suica și pe casă, la muncă, prin hotare Asta e viața ta hey, E român mediteran Sunt rumaniol, pălincă și sarmale Soare la plajă, fiestă, carnavale Asta e viața ta E român mediteran nu ușor, departe de popor Departe de țara mea să fiu exact de Bihor M-am născut luptător ca Mihai Viteazul cu popor Numai nebunii zic că strădător Cu tu acuzator, de ce domn judecător Că n-am stat acolo să cer ajutor Mai bine taci că că-mi vine să mor Mai sunt aici și spaniol de lor Care zic că nu mă vor Ven la pe animale Soare la plajă, fiestă, carnavale Asta e viața ta E român, mă Stai în Spania, nu plătești în România În țară zic, nu am dreptul să decid felia Că facem case prin țările pe unde am plecat Că suntem sluși prin țările pe unde am lucrat La căpșuni, sclav în construcții și fur furturi Că n-avem dreptul să le mai dăm sfaturi După atâția ani aș putea să fiu spaniol și nu vreau Asta înseamnă să fii patriot Am nevoie să trăiesc, nu de BMW-ul Cu viața pe drum, drum ca și teleleu visez mereu Îmi ajunge cu sănătate și cu Dumnezeu Ai România mi casa Eu te mando mi salsa Con mucho amor Te llevo en mi corazón Soy rumaniol, țuică și grătare Cu dor de casă, la muncă, prin hotare Asta e viața ta E român mediteran Soy rumaniol, pălincă și sarmale Soare la plajă, fiestă, carnavale Asta e viața ta pero muy mediterráneo.